Sasa hivi migusa numéro 21. Achille numéro 23. À Ibiza, Daqui, minha vozinha. le troisième. Un euh, de sang. Il a, a payé. Il y a nos clients qui devaient arriver. ouais. numéro 21 pour la dernière. Le dernier trophée de notre top 10 esthétique. Oh mais la mairie c'est bon. Alors, et, monsieur, on le faisait faire à notre président. Yann, Non, mais le plus rigolo, c'est quand tu t'habilles. Et dodo Putain, la cheminée, il doit être grande. Elle est bon. Après, ça là c'est le normal. Ouais. Voilà, c'était les coups de cœur de la mairie de Valls les deux coups de cœur de la bénéfice. Et on va terminer par les gros Voilà, ça c'est bien. Alors, Accord numéro 28. Chocard. Ah ouais, ça devient mieux que l'application. La pente de bleu. <laughs> Ça lui va mieux quand même. Disgusting